મારું નામ નીતિન છે હું દ્વારકા ગુજરાતથી રહું છું જય જગન્નાથ હું ભુવનેશ્વર પહેલાં હું ટ્રેડિંગ માટે બહુ મેં ઘણો બધો લોસ કરેલો હતો અને ટ્રેડિંગ માટે પરફેક્ટ વે મારા આઈડિયામાં નથી હોય ત્યારબાદ એક સેમિનારનું બહુ મેં યુટ્યુબમાં નામ સાંભળેલું હતું એ બહુ સારું શીખવાડે છે પણ ત્યાર પછી તેના દ્વારા બહુ ઘણી એવી માહિતી મને મળી કે જે અફસોસજનક હતી ત્યારબાદ મેં આરિફભાઈનો ફોરેક્સ ગ્લોબલ ટ્રેડિંગ છે થી જોઈન કર્યું અને તેમાં મને ખૂબ સફળતા મળી પહેલો સેમિનાર મેં તેનો ગોવામાં એટેન્ડ કર્યો આજે બીજો સેમિનાર છે જે દિલ્હીમાં મેં એટેન્ડ કરેલો છે અને આ સેમિનારની અંદર હું ખાસ એટલા માટે આવેલો છું કે અહીંયા મેં જે પહેલાં સેમિનારમાં જે શીખેલો હતો તેના દ્વારા મારી સાથે બીજા અન્ય ત્રણ લોકો પણ અહીંયા આવ્યા જેને મેં માર્કેટિંગના જે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી છે તેના દ્વારા મેં પ્રોફિટ કરાવ્યું પ્રોફિટ કરાવીને ત્યારબાદ તેને હું અહીં લઈને આવ્યો છું અને ટૂંક સમયની અંદર આરીફભાઈનો એક સેમિનાર આપણા ગુજરાતની અંદર અમદાવાદમાં થવા જઈ રહ્યો છે તેના માટે આપ તૈયાર રહેજો માર્કેટમાં ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે એજ્યુકેશનના નામે તમને એટલા ખરાબ રીતે ઉલ્લુ બનાવે છે કે જેની કોઈ સીમા નથી પણ એક ખાસ યાદ રાખજો સચેત રહેજો અને જે આરીફભાઈ શીખવાડે છે તેના જે લેવલની એક્યુરેસી છે અત્યારે હું ખુદ પોતે એક્સપિરિયન્સ કરું છું ને મારી એક્યુરેસી નાઇન્ટી નાઇન પર્સન્ટ બની ગઈ છે એકે જાતના સ્ટોક તો હજી સુધી મારા હિટ નથી થયા જે મારી પાસે ઓન રેકોર્ડિંગ છે બરાબર છે એટલું લેવલ મને પરફેક્ટલી અહીં આરીફભાઈ પાસે મળી ગયું છે તો એક વખત તમે આ બાબતને જરાક જાણજો અને બીજી કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર ટ્રેનિંગ લેતા પહેલાં ખાસ આ વિચારીને જોજો કે હું ક્યાંક ભૂલ તો નથી કરી રહ્યો જો મારાથી કોઈ ભૂલ તો નથી થઈ રહી ને અત્યાર સુધી હું પણ ટ્રેડિંગને ભગવાન ભરોસે સમજતો હતો પણ હવે એવું કોઈ ભગવાન ભરોસે જેવું નથી એક પ્રોપર એજ્યુકેશન છે અને પ્રોપર વેથી જો તમે શીખવા માગશો તો આની અંદર ખૂબ પૈસો છે પૈસો બનશે નહીં પૈસો છાપી શકો ને એટલે તમારામાં તાકાત હોય તમે એ પણ કામ કરી શકશો અને ટૂંક સમયની અંદર અમદાવાદની અંદર આરીફભાઈનો આપણે એક સેમિનાર થવાનો છે બને તેટલા ગુજરાતી ભાઈઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જોઈન થજો અને એની ટાઈમ તમે મારો કોન્ટેક કરી શકશો તમને હું રિવ્યૂ મારા પર્સનલી આપવા માટે પણ તૈયાર છું ભાઈ મને ଆଉ ବୁଲିବା ଛାଡ଼ ପ୍ରଥମ କଥା ତମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛ ଘାଣ୍ଟୁଥାଅ ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ପଇସା ପ- ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ଦେଖ ହଁ ଓଡ଼ିଶା ତମେ ଯଦି ପ୍ରପର ନଲେଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ଅ, ମାନେ ରିଏଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ି- ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଯିଏ ହାତ ପୁରିବ ବାହାର କରିଦେବ ନୁହଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରପର ଲୋକ ପ୍ରପର ଗୁରୁ କିଏ ମିଳିଗଲା ତ ଛାପିବ ପଇସା ଯଦି ତମେ ପ୍ରପର ଶିଖିଯାଅ ଦୁଇ ମାସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ସାରା ଜୀବନ ପଇସା କମାଅ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ହେଇପାରିବ ଆରି ଭାଇ ପାଖରେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏଇଠି ଆରି ଭାଇଙ୍କ ତ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶୁଣ ତାପରେ ତମେ ଯେତେ ଛାପୁଛ ଛାପ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜୀବନ ତମେ ତମ ପ- ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବିନ୍ଦାସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ